Dobré ráno, zítřek je tady. Hovoříme teď o milujícím otci. Ve starém zákoně máme tolik věcí, že si s tím nevíme rady. A některé neumíme ani vysvětlit. <laughs> But listen to me. No, Ale poslouchejte mě. Ježíš přišel nejenom proto, aby přinesl novou smlouvu. Přišel nejenom, aby umřel na kříži. Přišel nejenom, aby nám dal život v hojnosti. Přišel nejenom, aby zničil skutky ďáblovi. Přišel rovněž proto, aby nám zevil Otce anything that Vše, co můžete prožít prostřednictvím Starého zákona, bude přebyto tím, co zjevil Ježíš vai ser menor do que aquilo que Jesus revelou. So, let me explain this to you in different words. Dovolte mi, abych to vysvětlil jinými slovy. If you place any value on absolutely anything in the Old Testament, pokud čemukoliv ze starého zákona budete přikládat jakoukoliv váhu, that is a higher value than in how Jesus revealed the Father, um která bude vyšší než to, jak Ježíš zjevil Otce, máte vážný problém. For me to do this is as illogical as sacrificing a sheep. Pro mě je to stejně nelogické, jako bychom obětovali ovci. Falta tanta lógica como se você ainda estivesse sacrificando ovelhas. Because everything in the Old Testament points to Jesus, so without Jesus nothing makes sense. Protože všechno ve starém zákoně poukazuje na Ježíše a bez Ježíše nic nedává smysl. So what comes to your mind the moment you think about God is very important. Proto tedy to, co vám no vyvstane mysli, když se zamyslíte nad Bohem, je důležité. If I would treat, I have three sons. Já mám tři syny. If I would treat my children, or if I would have treated my children, the way that many people say God treats his children. A kdybych jednal se svými dětmi tak, jak lidé říkají, že Bůh jedná se svými dětmi, tak bych teď tady nekázal. Byl bych ve vězení za zneužívání dětí. Bůh nevpravuje do těla svých dětí rakovinotvorné buňky, protože ho neuposlechli. <laughs> Kdyby vy jste to udělali svému dítěti, skončili byste ve vězení na dlouhé roky. Jesus said that we are bad fathers and God is a good father. So why do we attribute bad Ježíš řekl, že my jsme zlí otcové a Bůh je dobrý otec. Proč tedy připisujeme špatné věci dobrému otci? Přemýšlejte o tom. Podívejme se do Efeským 3.14 v překladu Passion. Uh, um, Bohužel to budeme muset volně přeložit z angličtiny do češtiny em inglês. A tradução Passion só existe em inglês. But look what it says in Ephesians 3, Ale podívejme se, co v Efeským 3.14 je napsáno. Pokorně klekám v údivu před Otcem našeho Pána Ježíše, dokonalým Otcem každého Otce a každého dítěte na nebi i na zemi. Poslyšte, je pouze jeden dokonalý otec a tím je náš otec v nebi. Proč se tedy tolik jako zaobíráme těmi pozemskými oci namísto toho, abychom se spojili s tím nebeským? perfeito, Pai Celestial. Listen, poslyšte. God does not make things bad so that good can come out of it. Bůh nedělá špatné věci, aby potom z toho mohlo vzejít nějaké dobro. Don't attribute the bad stuff to God. Nepřipisujte Bohu špatné věci. Can God use bad things and bring great things out of it? Může si Bůh použít špatné věci a učinit z toho něco dobrého? acontecerem como fruto aquilo que é ruim que acontece conosco. Listen. Poslušajte. Escute. Yes, he can do it, but this is the testimony of his greatness and of his redemptive purpose. Sim, ele pode ano, může to udělat na svědectví o své velikosti a o svém záměru vykoupení. que ele sempre tem. But this is not to represent his design. To ovšem nereprezentuje jeho původní plán. A, a forma que ele tem. God is not a God that makes bad things and lets good things come out of it. No way. Bůh není Bohem, který dělá špatné věci, aby z toho vzešly věci dobré. God in his greatness can make good things come out of bad stuff. Bůh ve své velikosti může způsobit, že ze špatných věcí vzejdou dobré věci. He can do that. Ano, on to dokáže. But it's not God causing the bad stuff. That's not his nature. Ale není to on, který působí ty špatné špatné věci. To jde proti jeho přirozenosti. Ďábel se vždy snaží překroucet identitu. The devil to um, about who God is. Lže nám o tom, kým Bůh je. And in turn he lies to us about who we are. E a lže nám i o tom, kým jsme my. See, everything is about identity. Vše je o identitě. A když otevřeme své srdce těmto lžím, budeme velmi trpět. Podívejte se na mě. Cedule na dálnici nikdy nedefinuje město, pouze na něj ukazuje. Přemýšlejte o tom. Celý starý zákon není ničím jiným než pouze ukazatelem na dálnici. Ukazuje nám na něco. To, kým Bůh je, není zjeveno ve starém zákoně, je to zjeveno v Ježíši Kristu. A všechno ostatní poukazuje na Ježíše. Je stupidní studovat starý zákon a budovat na tom teologii, kým Bůh je. Říkala mi, ty už ani nekážeš ze starého zákona. A jediné, o čem mluvíš, je Ježíš, Ježíš, Ježíš, Evangelia a Nová smlouva. Protože Debbie miluje příběhy starého zákona. A já také. Ale můj přístup se změnil. You know, I suddenly didn't preach theology anymore on anything based in the Old Testament. They were simply all signs to point to Jesus. Už jsem nekázal žádnou teologii založenou na starém zákoně. Pro mě to byly značky ukazující na Ježíše. I know some preachers who have hour-long sermons Znám kazatele, kteří káží hodinová kázání plné teologie založené na starém zákoně. Poslyšte, pokud poukazují na Ježíše, je to v pořádku. Ale mnohokrát tomu tak není. Často ukazují na Boha, ale obcházejí Ježíše, tím pádem ukazují na špatného Boha. Bible mluví o tom velmi jasně. To tajemství bylo skryto a nyní je zjeveno v Kristu Ježíši. Bůh byl skryt a v Kristu je zjeven. Už se nedívejte na značky a nepřemýšlejte, o jaké město jde. Zítra budeme pokračovat.